разного цвета. Руки рабочие планету! Ваши традиции пахнут инквизицией! Жури вон со сцены! Отсюда шли сцены! Буржуи вон со сцены! Пресс не работа, люди не товар. Работа для всех! Зарплата для всех! Жилье для всех! Весь мир для всех! Свобода, равенство, Если мы победим! Выше, выше, красный флаг! Капитал наш главный враг! Заучи, как дважды два, лишь борьба дает права! Заучи, как дважды два, лишь борьба дает права! Школа не рынок, знания не товар! Школа не рынок, знания не товар! товар. Школа и рынок! Знание не дала! Школа и рынок! Знание не дала! Сокращайте день рабочий! Восемь – это много очень! Сокращайте день рабочий! Меньше банков, больше школ! Меньше банков, больше школ! Меньше банков, больше школ! Трудовая власть, не дальше нужен край. Школу и вузы, стройте профсоюзы, школы и вузы, стройте профсоюзы. Мы урежем первых лиц, вместо вузов и больниц. Мы урежем первых лиц. Ваши провинции пахнут инквизиции. Мы будем бороться, наш мир не продается. Русские рабочие, узбек и таджик, если вы вместе буржуям кирпич. Не приходим до революции! Наше решение сопротивление. Наше решение сопротивление. Время новое придет, без хозяев, без господ. Русский рабочий, успех и трофей, если вы вместе, Земля для всех, заводы для всех, жилье для всех, лесны для всех, рабочим винтовки, буржуям веревки, рабочим винтовки, буржуям веревки, рабочим винтовки, буржуям веревки, рабочим винтовки, буржуям веревки, не совозов и больных,